يا ربنا بنبينا العدنان خير الأنام وسيد الأكوان اسمع ندانا واستجب منه بياني يا ربنا بنبينا العدناني خير الأنام وسيد الأكوان اسمع يا ربي بالهادي البشير محمد وبدينه العالي على الأديان ثبت على الإسلام قلبي وديني لله يا ربنا بنبينا العدنان خير الأنام وسيد الأكوان اسمع ندانا واستجب من الدعاء رب واختم لنا بالخير يا ذا المنان وناجنا عن كل هول المهان يا رب صل على النبي يا ربنا بنبينا العدناني خير الأنام وسيد الأكوان اسمع ندانا واستجب من الدعاء رب إلى طريق الحق كل زمان واهدي فقير المؤمنين القمبكي إلى طريق الحق كل زمان يا ربنا بنبينا العزيز اسمع ندانا واستجب من الدعاء ربنا